Ну, скільки вас? У вас і камера, і все є. Пані Надю. Можна ручку поцілувати в Не можна. Будь ласка, не треба зараз. Пані Надю, як ви даєте, щоб покинути блокпости і прийти в наступ? Ви вже готові когось вбити? Я не питаю, ви готові померти. Ви готові когось вбити? А ви готові, що ви промахнетеся і получите не в того? Будь ласка, не питайте дурниць. Не треба зараз. Не можна так, дійсно. Ну коли стоїш на місці, в тебе попадають. Мало Коли стоїш на місці, попадають в тебе. Але я скажу, краще хай попадуть в мене, ніж я промахнувся і попаду в невинну людину. Правильно. Молодець. Молодець. О, молодець. Я не даю автограф. Зі мною але не завжди. Я не даю опори. Хорошо, розпишуся. Ну, ви знаєте, оце, оце, оце рок зірки дають фотографи. Я такого не ну, роблю, тому що це просто не те. Молодець. Я не зірка, запам'ятайте це, тому що ви мене скурвите дуже швидко. Не треба. Пані Надія, скажіть, а де можна? Надя. Я, я на вас не сказала. Я кажу, що ви мене зіпсуєте, якщо будете мені багато слави давати. Розумієте? Не зіпсуйте мене.